rasa kan hmm. ini belum semua okay. anginnya kencang sekali angin pakai kipas angin jadinya susah sama pakai sarung aja ya <laughs> sarung bagian sini nih ya kan kalau nyampe kaki kayaknya kan nyampe kaki punggung aja yang ditarik juga gitu ya. hmm. yang sini aja ini memang jalurnya dulu lah kotak punggung pasang Aku gimana sih? Minum obat Cina katanya dia. Relax tapi ya. ada hubungannya di sini juga. Pengelambung ini sebetulnya nggak ada. Nah, sebelah sini nanti.